नहीं दोस्तों बहुत इंतजार कराया और हाँ कोई धक्का बुक्की करेगा नहीं सबको मिलेगा सबको मिलेगा कोई धक्का बुक्की करेगा नहीं लाइन से आने का